Señores, como la tecnología está tan avanzada, vamos a nutrirnos un poco con José Misael en el cemento de tecnología. ¿Cómo tú estás, mi hermano? Saludos, bien. Hola, José, buenas tardes. Estamos bien, estamos un poquito gorditos, pero eso, César está más gordo. eso es salud, eso es salud, quiere decir que está comiendo bien. Eso así, ¿qué nos trae? ¿Qué nos trae ¿qué hoy? Nos en el, bien, eh, hoy? yo voy, le traigo algo que está en el tapete porque es el día. Saludo a ese pueblo franco macorizano que siempre nos sintoniza, eh, a todos esos osobrosos. ¿Ya tú estabas? Yo por ahí, tú sabes. No te pierdes, no te uno tiene que perderse para darse a extrañar y ah, querer, tú sabes. Ayer estaba <laughs> preguntando y una bellera que dónde estaban los hombres. <laughs> no, no, verá, eh, realmente eh, nosotros hemos estado hablando de las compras por internet, incluso en un segmento yo le había dicho algunos tips de seguridad al momento de usted comprar por internet, hacer algunas transacciones en cuanto a páginas web se refiere. Entonces, hoy no es la excepción. No sé si ustedes saben que hoy es el lunes cibernético. Cyber Monday. Sí, hoy eh, se está, Hoy se está dando en el mercado lo que es el Cyber Monday o en español lunes cibernético. Mira, esta esta tendencia viene desde el 28 de, de 28 de noviembre del 2005 cuando por primera vez hace su debut. Pero realmente las personas empiezan como a acoplarse a esta, a esta idea, que fue realmente un término, eh, fue un término más a nivel de mercadotecnia. Entonces la gente como en el 2010 viene acogiendo esta idea y se, surge justamente para que las personas tuvieran un mayor eh, consumo eh, a nivel de internet o en línea. Entonces, en vista de que hoy es el lunes cibernético, esto es todos los años, el primer lunes de diciembre por lo general, luego del Black Friday y... Eso te iba a preguntar, eh, esto es a propósito de, Black Friday, el Cyber Monday, ¿se trata de ventas o algo así? Sí, pero más que a propósito de Black Friday, fue una idea para darle, vamos a decir, un empuje a las compras en línea. Esto fue un grupo de eh, pequeñas empresas en Estados Unidos, que incluso la primera página se llamaba sabemonde.com, eh, que le surge esta idea de vender en línea. Entonces, ya que se estaba dando el comercio eh, digital, y realmente ya fue una idea que empezó de manera local y hoy en día ya es una tendencia internacional. Entonces, a raíz de esto, yo le he traído el top 5, el top 5 de las páginas o las mejores páginas o las más recomendables eh, para comprar por internet para hacer transacciones web, web. En este caso estamos hablando de que usted va a tener una seguridad, va a estar más tranquilo al momento de invertir su dinero siempre es bueno eh, reconocer y recordarle a todos los televidentes que como hemos dicho anteriormente, usted tiene que tomar en cuenta que hay ofertas, ¿verdad? Que se resbalan, se caen de la mata y usted tiene que eh, ser, vamos a decir, crítico en ese sentido. Pues empezando con el top 5, eh, yo quisiera empezar con Amazon. Amazon. Amazon realmente es una página de las que fueron pioneras en la venta por internet en la comercialización de productos por internet. Pero Amazon es una página muy segura, déjeme decirle. Esta página al principio vendía libros electrónicos o llamados e-books y luego ya incluyó ropa, libro, comida, electrodoméstico, teléfono, entre muchas otras cosas. Eh, si usted entra hoy al portal de Amazon, también tiene su aplicación, puede descargar la aplicación. Usted se dará cuenta que ellos lo primero que le sale es eh, Cyber Monday o lunes cibernético. Esta es la primera propuesta para usted comprar de manera segura y que usted tenga por lo menos a alguien a quien reclamarle. El segundo sería eBay eBay, lo bueno de eBay es que eBay te ofrece tres modalidades. La primera modalidad que eBay te ofrece es la subasta, donde usted simplemente le gusta un artículo, lo están subastando, puede seguirlo y puede ir ofertando lo que usted quiere por ese artículo. También está la parte de cómpralo ya, es decir, que usted no quiere subasta, usted quiere comprar su artículo y adquirirlo de una vez. Y por último está la parte de anuncios clasificados, que es compra y venta de artículos de segunda mano. Esto es algo beneficioso eh, para nosotros y para todas las personas que les gusta comprar por internet porque los artículos salen a un menor costo. Aquí también venden juguetes, artículos de decoración electrónica, de todo se puede encontrar. Al principio, eBay inició vendiendo artículos de... Ellos eran como el intermediario entre el vendedor y el comprador, pero ya eBay tiene su propia tienda. La otra página que le quiero recomendar, que es la número 3, es Walmart. Walmart es una eh, corporación multinacional de tiendas. Esta tiene un origen estadounidense, es un grupo de tiendas que le da accesibilidad a las personas que quieran comprar. Ah, mírenlo ahí mismo, Cyber Monday. Es decir, que usted puede ingresar y comprar con tranquilidad. Aquí usted eh, puede tener un refund, es decir, cuando le devuelven el dinero, en caso de que tenga cualquier inconveniente. Una página que ha cogido bastante auge es Alibaba esta página es la número 4 que le quiero recomendar de las 5, alibaba.com. Alibaba pertenece al grupo de las multinacionales de China. ¿A quién no le gustan los productos chinos? Son más económicos, ¿verdad que sí? ¿A quién no? Entonces, Alibaba... economía Sí, claro, claro. Eh, alibaba es como el intermediario. De acuerdo, Alibaba realmente sí funge la función que hacía Ibel al, principio, que es que Alibaba, eh, hay personas que se inscriben, venden eh, artículos o también puede ser empresa y Alibaba entonces se encarga de hacer las tramitaciones y ha sido una página muy confiable hasta el momento. Y por último, esta es una página, hay muchas otras, pero yo quise traerle cinco por cuestiones de tiempo. Por último está AliExpress. Mira, AliExpress también pertenece dentro de las que son el grupo de Alibaba, esta se ha dado a conocer bastante, las personas le ha gustado mucho los productos que venden, es una de las más influyentes en el mercado a nivel mundial. AliExpress tenía un problemita en el país y era que algunos artículos se perdían, otros llegaban muy tarde, pero las personas que son consumidores de este medio me dicen, yo no, porque en lo personal yo siempre pido por eBay o Amazon, pero las personas que son consumidores de este de, de, esta página web me dicen que ya eso se ha regularizado y que los artículos están llegando a tiempo, sin ningún problema. Entonces, eso es bueno. Ese es el top 5 de las páginas que yo quise traerle para justamente para hoy. Segura, segura. claro que son páginas que te van a asegurar tu transacción y tú tienes también un organismo que cuando tú llames, aunque yo di algunos tips, pero cuando tú llames, tú vas a poder tener respuesta. Y aunque el gobierno en ciertas eh, situaciones ha querido poner impuestos porque realmente eh, las compras por internet le estaba haciendo un hoyo, un hoyo al empresariado dominicano, ¿verdad? Porque obviamente a veces yo creo que es una exageración, a veces le quieren ganar demasiado los artículos. Entonces el usuario, uno, el comprador, el consumidor, buscaba esa brecha para adquirir artículos y aunque han querido ponerle algunos impuestos, por ejemplo, eh, cuando usted compra por encima de los 200 dólares, tiene que pagar un impuesto, pero como quiera, eh, ha sido una muy buena brecha para nosotros los consumidores y hemos podido seguir aprovechando eh, lo que se podría decir la parte del mercado internacional. Dinos algo, José, porque tengo la percepción de que este, eh, de, que este día, el Cyber Monday, la gente lo desconoce se aprovechan ciertamente estas ofertas, estas oportunidades de comprar. ¿Se compra a menor precio este día? Sí, claro, claro. La diferencia en cuanto a los precios es eh, no abismal, pero es muy notoria. Incluso Déjeme decirle que si usted entra ahora mismo a esas páginas, va a ver que las diferencias son muy, muy buenas, los precios son muy buenos y tener en cuenta que no es como hacen algunas tiendas locales que tenían un precio, cuando se está acercando el, el, lunes cibernético, le ponen otro y luego lo bajan. Ah, Black Friday, no. en este caso no, en este caso yo estuve monitoreando esas páginas eh, desde la semana pasada y los precios siempre han sido lo mismo excepto hoy, que ya tenemos realmente algunos artículos con un 30, un 50 eh, por ciento. Reales, Claro, claro. Son descuentos reales, reales. Yo les invito eh, a que se pasen por estas páginas porque realmente son muy buenos. Hay muchas, hay muchas. Eh, realmente yo conozco de otras cinco, pero estas son las que ahora mismo están bateando. Y en lo personal, en lo personal, yo he tenido experiencia de, de refund, o sea, que me devuelvan mi dinero y realmente lo, he logrado. O sea, yo he comprado, hay artículos que por alguna queja eh, tú le escribes al vendedor y recibes respuesta, que es lo más importante. Y te, te devuelven, te tu dinero. Claro, siempre es bueno, como lo hemos venido hablando en otro segmento, siempre es bueno tomar en cuenta de que usted tiene que ser inteligente al momento de comprar. Es decir, usted no puede tampoco dejarse cegar. Siempre lo hemos dicho. O sea, si hay una televisión, una plasma. Hay un refrán que dice que lo barato sale caro. A veces vemos cosas baratas, muy baratas. Y, nosotros sabemos, estamos conscientes de que ese producto no cuesta eso y aún así queremos adquirirlo y lo ordenamos. Y cuando llegan, entonces no llegan lo que no es o no llegan dañado y eso. Señores, lo barato sale caro. No, y la ventaja es que si un producto en estas páginas, si un producto te llega eh, con algún defecto que no estuvo eh, descrito, porque si está en la descripción del artículo y tú no lo leíste porque te dejaste llevar de la euforia, pues lamentablemente. culpable eres tú. Claro, tienes que leer bien la información que te brinda el vendedor y si cuando tú recibes tu artículo, siempre tienes que calificar el artículo. Decir si la descripción estuvo acorde, si el envío fue lo suficientemente rápido, eh, cómo estuvo la comunicación entre vendedor-comprador. Es decir, que es una, en cierto punto es una satisfacción para el que compra porque uno siente que se le está eh, valorando. Incluso cuando esto no es así, que las, eh, vamos a decir, las, las calificaciones son negativas, entonces automáticamente te abren un caso. O sea, tú abres un caso eh, con ese vendedor. Es decir, que con esto no le estoy diciendo que compren con los ojos cerrados, ¿eh? y que pasen sus tarjetas. No, recuerdan lo que decíamos, verificar que la dirección tenga su candadito, que sea verde, eh, que tenga eh, la S. Eso lo dijimos en un segmento sí, para que tengan más seguridad al comprar. Exactamente, porque también mm. pueden aparecer algunas páginas que son fantasmas, tú ves. Entonces eso es importante. Y, ahí mismo quedan amarrados. Así que ya ustedes saben, si quieren hacerse una compra, aprovechen hoy, lunes cibernético. Están muy buenas las ofertas, déjeme decirle. Muy buenas. Lástima que no hay mucho dinero para comprar. <laughs> hay que entrar a, ver, alimentarse la vista, como dicen. ¿eh? Señores, y a propósito de Black Friday, llámenos y díganos si ciertamente ustedes encontraron ofertas este viernes pasado, si con, qué compraron, si vieron las ofertas o si fue un engaño. Llámenos y cuéntenos. Claro, claro. E-, este Black Friday. <laughs> Yo José me Miguel. con el Black Friday, ¿verdad? Por el reportaje. Pero hay mucha, hay muchas páginas, como dice José Misael, que son fraudulentas. Tú, ah, vas a comprar esto, que lo otro. Y, y, déjeme decirle, las ofertas son mejores que las de Black Friday. Porque si usted entra a esas páginas, <clears throat> usted se da cuenta que habían ofertas buenas para el Viernes Negro pero la de hoy son mucho mejor. Ah, la de lunes cibernético. Señores, déjenme saludar a un fiel amigo que, siempre está activo en el programa, nuestro hermano Chilico y su hija Darla Mariel. Tú tienes tu fan. Claro, Darla Mariel Chilico, un saludo cordial. Gracias por el apoyo. También está Alexi, que nos está viendo y, y se reporta en su sintonía. Que gente que le gusta la tecnología, gente que siempre vive pendiente a, a esas novedades. José que aprovechen y entren a esta página que José Misael nos ha traído hoy que verifiquen si encuentran ahí. y que quiera hacer una preguntita a, nuestro amigo José Misael también que deje claro estamos a la disposición claro que sí claro que sí es un de nosotros y nos puede ayudar tecnológicamente porque a veces somos medio brutos comprando y después queremos echar para atrás cuando no hay remedio y era como él decía eh, como él decía hay cosas lo mucho hasta Dios lo ve eh, si usted ve que una oferta, pues verifique que una oferta usted se lo encuentra muy buena, verifique bien porque nada es tan fácil. No, y siempre es bueno asesorarse. ¿Sabes? Si yo nunca he hecho compra por internet, pues... Yo mismo no la hago, de que así personalmente, y que dame a comprarla yo. Porque a mí me puede un teque-teque fácilmente. Sí, pero asesorarse. Tú ves, si tú nunca has hecho una compra, pues déjame hablar con, eh, con Juan, con Pérez, no sé, eh, que ha comprado anteriormente por internet. También aquí hay unos courier. O sea, hay muchísimos. No voy a mencionar ninguno, pero hay muchísimos que usted puede acercarse y sentarse en una de sus computadoras y decirle, mírame, mira, enséñame los especiales de, ok, o si tú andas buscando algo específico, tú puedes decirle, mira, enséñame los celulares que tienen ahí para ver cuáles son los especiales y esa persona te puede asesorar. Yo de manera particular soy muy escéptica en ese sentido de comprar por internet. Y déjame decirte, esta es la tendencia. Eh, en un futuro, hay, que tener, que mucha cuenta, hay que tener mucha cuenta, el efectivo, compra. No, claro, pero en un futuro no muy lejano, el efectivo, el efectivo no se va a usar. Date cuenta, en los Estados Unidos, ahora mismo, el efectivo no se está usando mucho. Incluso cuando usted va a los aeropuertos y va a pagar maleta, ya las maletas no se pagan con cash. Tiene que pagarse con una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, pero con una tarjeta. El cash eh, Dime algo, eh, José eh, Misael. ¿Existen monedas en internet como los bitcoins? Ah, los bitcoins. ¿Se utilizan los bitcoins o monedas referentes a estas o iguales a estas en esas compras? Mira, el bitcoins no el Bitcoin está creciendo, pero todavía no es una moneda que se considere eh, regularizada, ¿entiendes? Entonces, sí eh, se está eh, se está pujando, se está haciendo fuerza para llegar ahí, pero todavía no. Incluso uno entra, por lo general la Bitcoin se está consumiendo mucho en juegos en línea, hay muchos juegos en línea mm. eh, para juegos de apuestas o para comprar X o eh, o Y. yo, yo conozco personas que están cambiando las moneda y están... Sí, que están en el mercado, claro, hay personas que cambian. Incluso yo estaba en Santiago y me sorprendí porque vi que en una plaza de Santiago eh, me reservo el nombre, había una oficina incluso que era de eso, de bitcoins. O sea, tú ibas y con dinero tuyo tú comprabas bitcoins. ¿Y como cuánto cuesta? Para gasto en línea. Mira, el bitcoins ha variado mucho. Porque al principio, hace mucho, cuando yo estuve indagando sobre eso, un bitcoins costaba, eso hace mucho, como 3 mil dólares. O sea, no hace tantísimo, pero sí hace unos añitos. Ahora no sé, para serte sincero, cómo anda, pero realmente, vuelvo y repito, todavía no es algo que está totalmente regularizado, no es algo que está aprobado. No es confiable. Exacto, o sea, habría que ver cuáles son los pasos que ha dado la Bitcoin, pero por ahora, por ahora no es del todo No confío en los míos, no lo ponía ahí. Pero ¿hay otro tipo de monedas como esta, como la Bitcoin? <laughs> No, no, por ahora no. O sea, eh, y si hay otra, pues la desconozco, pero la más famosa ahora mismo es la Bitcoin. La Bitcoin, sí, la y Bitcoin. Y hay mucha gente que está negociando con esto, pero vuelvo y repito. eso a mí, que eso es lo último. Eso yo tengo que indagar más, tengo que investigar. ¿Tiene impuesto esta moneda? ¿Tiene impuesto? No, no, porque es lo que te digo, no está regularizada. Incluso uno va, eh, yo por curiosidad me paré en esa oficina y pregunté, ustedes saben y simplemente es, tú tienes una cuenta, eh, vamos a decir, tú tienes una... Bueno, me, dan el dinero, me dan el dinero, yo voy y lo cambio. No, porque es una moneda online. Sí, pero, eh, pero, o sea, te lo depositan en algo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo bitcoins y lo quiero ir a vender a esa a esa empresa que tú dices, me da, me reembolsan dinero, yo puedo vendérselo a ellos. Ahí es que está el detalle. Cuando yo fui, ellos solamente vendían bitcoins. No, no compraban. Ah, Entonces, ahí es que está el detalle. Si tú dices, bueno, yo tengo bitcoins, déjame ir allá eh, y que me den mi dinerito, pero ellos solamente vendían porque esta moneda se está usando a nivel de juegos, apuestas, o sea, eh, se, almacena, eh, el, Bitcoin se, almacena. Sí, sí, claro. Porque puede variar de precio. Sí, se almacena incluso el, el, precio, o sea, e, es, muy volátil, cambia mucho el precio del Bitcoin, incluso. Por eso te digo que todavía sí, esto es una tendencia, esto, esto está como cogiendo su, su auge pero algo que hay que seguir indagando. Yo mismo tengo que seguir viendo, leyendo, eh, teniendo Tú eres escéptico, así como yo. O sea, más que escéptico, me gusta eh, investigar, indagar y estar seguro de lo que voy a decir o lo que voy a hacer, porque, señores, estamos hablando de dinero y el dinero no está fácil de conseguir. Para uno, ah, déjame comprarme una Bitcoin ahí, eh, qué sé yo, algunos 10 eh, mil dólares, toma. No, o sea, eso es un tema delicado. Pero eh, sí, o sea, yo lo que les recomiendo que investiguen al que vaya a hacer este tipo de negocio. Porque déjame decirte que muchas de las plataformas, incluso... Me pregunta un televidente, José Misael, que si... Eh, yo no manejo los nombres de estos artículos, pero ahí tú sabrás que si están en oferta esos artículos hoy. Ah, esos son los smartwatches, los relojes inteligentes. Y aquí. Y los AirPods, o sea, estos son eh, unos audífonos inalámbricos. Sí, para iPhone. Sí, eh, sí, yo lo vi en, yo lo vi en oferta en el Cyber Monday. Eh, pueden entrar, creo que lo vi en, lo vi en Alibaba, sí, lo vi en Alibaba y lo vi en Amazon. Y eBay no lo vi. qué bueno, qué bueno que, que, estuvo por aquí nuestro amigo y hermano Semisael dándonos ese toque que a la gente le gusta la tecnología. Pues ya llegamos a nuestro final. Gracias, José Misael. Lo esperamos por aquí. Tan rápido. No se pierda, no se pierda. No, no, no. Nosotros estamos aquí tranquilitos. Visítanos no, más frecuentes. No, claro, todos los lunes estamos aquí. También, intervenciones eh, son muy buenas. Sí, también aquellas personas que quieran eh, contactarnos pueden seguirnos en nuestra página de Instagram y de Facebook, que es Tecnofix, Tecnofix SFM. Estamos a sus órdenes. Gracias, gracias. Hasta mañana. Señores, nos vemos. Ya terminó tan rápido. Flaco. Ya terminó. Ya. Ay, Dios mío. Mira, aquí se acabó <laughs> Señores, hasta mañana. Gracias por estar con nosotros. Bye, bye.